to yanzu karatun da muka yi shekarun jiya da ƙarshen bayaninmu mun rufe da bayanin abin da ya faru a sakwato sokoto birnin shehu e ƙarin bayani dangane da abin da ya gabata na shekarun jiya shine duniya ta iya ganewa shi addinin musulunci addini ne zaman lafiya kuma in aka diba musulmi su ne suke da wani abu wanda yake nunawa suna son zaman lafiya a duniya fiye da sauran duk masu da'awar addini duk wani mai da'awar iya da addini in za a zo a yi adalci za a ga addinin musulunci shi ne yake ba da zaman lafiya saboda musulmi mu ne muke da wuraren wa'azi za mu zama a gurin wa'azi babu kirista babu mashiriki babu wani mai bautar wani abu amma za mu yi kawa mutane bayanai dangane da addinin musulunci addini ne na zaman lafiya kaga wani abu ne ke kenan addinin mu ne ya umarne mu da haka ba wai don ko muna ga da wani ba a gurin mu ya mu ya mu mu kadai musulmi za a zamna haka zama na shawarwari amma sai an kawo musulmi kar yi abin da addinin shi bai zo da shi ba haka ne idan ka zo masallatan juma'a wajen hudubobi za ka ji malamai haka za a yi ta jan hankulan mutane a zamla lafiya kowa ya kiyaye doka sannan idan za mu ƙara bayani dangane da abin da ya shafi wa'azinmu na shekaran jiya na ƙarshe abin da muka faɗi wanda ya shafi wannan kafira ta sakkwato to sai mu iya cewa mutane su gane shi addinin musulunci ba mu da wani abu a duniya wanda ya fi annabinmu shi musulmi ba shi da wani abu a duniya kaf in ma menene kake gani to bi kai bai annabin shi Allah ta yi la tajiru qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadalla wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum a kiwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu masu wannan kaga dole ne su kiyaye wato martaba ta manzansu ba za ka samu ba wani abu a duniya a duniya ga musulmi wanda ya kai kima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in muka dawo dangane da kamar furta zagi akwai waɗanda har ila yanzu ɗaiɗai ko da yake su ne aƙalla don a cikin malami ɗari ba za ka samu malami biyu ko uku wanda za su ce A eh, saboda doka mutum ba zai ɗauka ba hannun shi ana samu wanda za su ce musamman doka ta jini akwai wanda za su wada haka to amma wannan baka iya hada mutum fahimtar shi akwai wanda su a fahimtar su abin da suke gani doka ta jini a barwa hukuma akwai malaman da suke da wannan ra'ayi, amma ra'ayi ne ra'ayi ne saboda abinda ya sa baka ce ra'ayi ne a iya ganewa a ƙasashen afirka gaba ɗaya kaf wanda gaba ɗaya afirka wasu da ubansu turai allansu turai duk mafiya shugabannin afirka kawai allansu turai yadda suke jin tsoron kasashen turai bisa jin tsoron allah haka kuma duk wanda yake da ra'ayin cewa a bar wato ko da mutum ya taɓar gizai shi ko da mutum ya yi shirman shi ko da mutum duk irin abin da zai hudu akan Allah akan Qur'ani akan manzo Allah kawai a kama shi akai a ba hukuma masu irin wannan ra'ayin su sabko daga wannan ra'ayin saboda me in za su wa duniya adalci in za su wa manzo Allah adalci in za su wa kansu adalci idan aka kama fa a turai in mutum yayi wata bargaza in aka mika shi ga hukuma ba kashe shi ba za a yi ba kashe shi ba za yi duk irin barnar da mutum ya yi in dai a afirka ne wallahi sabbin tsoron uwayen gidansu turawa wannan mutumin sha zai saboda akwai dokoki na kasa da kasa, wanda za a fito a ce ba ai ba a bada ba incin a kashe mutum za a karanta ma dokar a ce doka ta hana a kashe mutum to da aka wannan doka ta hana a kashe mutum sai ka ga mutumin da ya zo zagi annabi ko zagi ƙur'ani ko hudu bakaƙen maganganu sai ga an sake shi ya tafi yana rawar shi